иә мынау қазақстанға еліме келетін болсам ә, бір мың тоғыз жүз тоқсаныншы жылы егемендік алдық деп ә, қуандық иә сол қуанғанына мол қуандық теңгеміз шықты оған қуандық ә, әнұран шықты оған қуандық сөйтсек мынау іштен шыққан жау жаман деген мақал оралады сол іштен шыққан жау жаман нұрсұлтан назарбаев болып шықты міне жылы жылы сөйлесең жылан іннен шығады дейді иә ол жылы жылы сөйлеп мына елдің бәрінің басын қатырып ә, сөйтті дағы мынау ә, кредит деген нәрсені ойлап тапты ол кредит деген не ол қазақты азғару, э, қазақты өсірмеу э, қазақты жәнін алу боп есептеледі ал енді одан кейін тағы ойлап тапқаны қазаққа ауылдың бәрін құртты оны қалай құртты ауылдың бәрінің малын сата бастады техникасының бәрін құрта бастады сонымен анау жемқорлық ауылды жайлай бастады жемқорлық деген не ауылдағы анау директор болған ә, колхоз бастық болған агроном болған қолында мазырақ ақшасы бар ана ауылдың бюджетіндегі ақшасы бар соның бәрін олар не істеді ойларына келгенін істеді олар бәрін түгел сатып алды дағы назарбаев оны көрді ей мынау қазақты тағы құртуға болады екен деді дағы мынау жекеменшік деген нәрсені ойлап тапты иә ал енді жекенің қолына бергеннен кейін ол қазақтың тұқымы тұздай құрды деген сөз неге қазір біздің ауылдың бәрін араласаң ауылда қазір оңбай жатқан өзіміздің қаракөз қазақтар қай ауылға бармасаң ал енді мынау қалаларға барсаң міне ә, сол жаңағы завод фабриканың арқасында жаңағы дамып жатқан ауылда ә, қалалар бар ә, мынау мен істеп жүрген ақсу переқорытпа заводында қазір біздің ақсу дамымақ тұрмақ ақсу қазір артқа кетіп жатыр неге ол зауыттың бюджетінің бәрі қазір мына ақтөбе деген алып э, қаласына не болмаса мынау маскиев деген жаңағы э, ибрагимов деген кезінде назарбаев анау бішкекте шемішке сатып отқан жерінен алып келген өңшей азғындар өңшей қазаққа жаны ашымайтын қазақ тілін білмейтін сол оңбағандар біздің зауытқа келді біз зауытта істеп жүріп бәріміз акционер бәрімізде қолымызда екі жүз болсын үш жүз болсын акция бар еді сондай құжат бар еді алды дағы түгел өздері жаңағы мәскейші бар басқасы бар бізден сыпырып алды иә қойшы жарайды оны алды сонымен олар байыды ә, э, соныменен қазақстан міне ә, ақырын ақырын деп әйтеу өлместің күнін көріп келдік одан кейін мынау тендер деген нәрсені назарбаев ойлап тапты тендер деген не қолында ақшасы бар э, адамдар сөйтеді дағы жаңағы бір үйді сатып ала ма не болмаса бір ауданды сатып ала ма сөйтеді не болмаса жол сала ма не болмаса басқасы бар сөйтеді ол бюджетті ақырен олар өзіне пайда көріп ұрлай бастайды соныменен сорлы қазақ сорлай, сорлайды тағы да не жолдың сапасы жоқ не жаңағы ә, сатып алған материалдың бәрін өздері пайдасына тигізеді соменен шала пұла ә, анау мақал бар ғой баланың тірлігі берекесіз деген міне баланың тілі шала ә, баланың ісі шала деп жаңа қазақтар сөйтіп мақалдап атады міне сол мақал сол жаңа тендер ойнайтындарға иә сырты бүтін іші түтін сондай үйлер салатын болды ол үйлер құлайтын болды ал енді әйтеуір қазақстанда айта берсең мынау нұр тағы да ойлап тапты иә нені ойлап тапты ә, мына партия дегендерді ойлап тапты міне иә сонымен нұр отан келді нұр не істеді нұр өңшей төңірегіне жемқорларды жинады жемқорлардың бәрі байи бастады қазақты менсінбейтін халге жетті сол нұр отанда жүргенде талайын көрдік біреуі үңгірден шыққан қазақсыңдар деді бір қазақ тағы да анау ә, ресейге мына связдың бәрін берейік деді сөйтіп керек, іштен шыққан жау жаман деген ішімізден өзіміздің қарагөз қазақтар шыға бастады бұл не бұл дегеніміз біздің қазақстанда тәрбиенің жоқтығы ә, ал енді мынау қазір сайлауға келсек сайлаудың өзі мен мына қатты айтушы едім қазір мына халқым тыңдаса жұртым тыңдаса бәрі мәдениетті болу керек ә, ал енді мына кезінде ринат зайытов деген інім бар еді ой бәріміз оны қолпаштап бәріміз оны жаңағы ой ринат қандай міне арамыздан тағы да суырылып бір намысшыл жігіт шықты ғой дегенде мақтаған қыз тойды осырады дегеннің кері келді ал енді мынау аманатқа жүгіріп қызмет жасай бастады міне анау семей облысын аралап иә маған звондаңыздар мен аманаттамын мен бәрін қатырамын мен сөйтемін мен бүйтем деді одан кейін мына журналист жігіт бар еді «Ә, менің атым нартай әкемнің аты аралбай деп иә мен мына жемқорлықтардың бәрін бір шыбықпен айдаймын деп ол жігітке де көз тиді ме ол жігітте мына семей облысын аралап мына аманатқа қызмет жасай бастады аманат қазаққа жақсылық әкелмейді сол жартас баяғы жартас дегендей мынау жемқордың ордасы тағы да міне қазақтың арасындағы асыл да жігіттерді ә, мына періште алтын көрсе жерде таят дегендей мына «Ә, ринат екеуі міне сол алтын көріп жолдан тайды ал енді бұл айта беретін болсаң тағы да қазақстанда кемшілік көп ал енді қазір сайлау адал болды деп ойлайсыздар ма жоқ сайлау адал болған жоқ егер де сайлау адал болатын болса мынау ринат нартай жүгіре ме жүгіріп ел аралай ма жоқ араламайды мынау арамызда ә, намысшыл ә, тарихшы ағамыз бар мәдениетті ағамыз бар алтын тілді ағамыз бар міне сәлім сәлім ағамыздай ағалар қазір қазақстанда аз мен қазақпын мың өліп мың тірілем деген ал енді ә, арман шораев ағамызды не істеп жатыр қазір айналайын ағайындар ояныңдар мынау арман шораевтар шораевтай ағамыз інімізді ә, мынау жала жауып деп түрмеге жаптырып оны қудалап сөйтіп жатқан кім өзіміздің қазақтар міне арман шорай бол ә, шындықты айтып отыр арман шораевтың сөзімен айтқанда ә, мынау аманатта отқандардың бәрі таралу керек тарату керек оның бәрін оның бәрін ә, жан жаққа жіберу керек ал енді сөйтіп айтқан адамды соттай беретін болса бұл қазақстанда анау ә, артқа оралайықшы кішкене ашаршылық кездегі орыстардың ойраңдағаны орыстардың ойына келгенін істегені қазақты қазаққа айдақтатып қазақты қазаққа ұрғылап соққылап ә, майлысының бәрін атып майлысының бәрін құртып ату жазасына жіберіп малын алып конфисковать етіп қазақты шырылдатып ей қазақ жүрген жерің азап деген рас екен міне біздің қазақ не болып баратырмыз жетпіс жыл орыс ойына келген істеді қазақ көрген істеді қазақтың орыстан үйренгені арақ ішті темекі тартты ал енді мынау тілінен ажырап мәңгүрт болды ол мәңгүрттікке кім кінәлі ділмұхаммед ахметович қонайып кінәлі иә марқұмды мен жамандамай марқұмның жатқан жері жайлы болсын топырағы торқа болсын иә қазақ мектебін жапты мына селена селена деп қазақстанның майлы жерлерінің бәрін қопарып майлы жерлерінің бәрін ә, егінге айналдырып жіберді сол ма ділмұхаммед қонаевтың бізге әкелген қасіреті мынау қазақстан республикасында ең бір кішігіне кішкентай ғана бір аралымыз бар еді арал теңізі міне оны суалтып жіберді сонда сондай қасірет әкелген кісі ә, сондай қазаққа пайдасы жоқ кісі біз неге өтірік мақтаймыз ал алдықтағы әпедеме болып тұрған қапшағай деген қаланы ділмұхаммед ахмет қонаевқа бердік ол дұрыс емес мен мына қазақ елін түсінбеймін бізде қазақстан республикасында мына облыстардың бәрін атауын қалалардың атауын адамның атына бермейді біздің ата бабаларымыз сол облыстардың бәрін жеріне қараған суына қараған тауына қараған талына қараған сайына қараған төбесіне қараған сөйтіп қызылжар деп петропавлды айтқан ал енді мынау біз тұрып жатқан мынау павлодар облысы сарыарқаның төсінде жатырмыз біз мен сарыарқа деп қоям деп шырылдап жүргенім міне иә сарыарқа болсын деп біздің павлодар міне осылай өзгерту керек екі қаламызды ал енді анау мәшһүр жүсіп атам айтқандай ә, қой үстіне бозторғай жұмыртқалайды деген заман келет алла бұйырса егерде мынау біздің аманат өзгеретін болса мынау біздің партиялар өзгеретін болса ә, мына жемқорлық тоқтайтын болса жемқорлық тоқтау үшін не істеу керек мына жекеменшік дегенді мына жер сату дегеннің бәрін тоқтату керек бәрін мемлекетке қайыру керек түгелі мемлекеттің қолында болу керек мына президенттің қолында болу керек президент мына ә, президенттің алақанында болу керек міне ел болам десең етегіңді жина көш жүреді түзеледі дейді қазақ иә мынау біздің ұрпағымыздан ұрпағымыздың алдында ұятқа қалмайық ұрпағымыздың алдында осылай ұры атанбайық ұрпағымыздың алдында оңбаған аталмайық біз ұрпақтың алдында қандай қазақстан болуымыз керек біз ұрпағымыздың алдында білімді білік, инабатты тәрбиелі намысшыл мәдениетті тарихын білетін жерін танитын міне осындай біз әр үйдің отан отбасынан басталады дейді біз әр үйдің осындай отағасы болуымыз керек мына қартаюдың да әдемі кереметтей э, нәрселері бар сол қартая білуіміз керек ә, мына қазақстан республикасын қазір аралап қарасаңыз қазір баяғы мына жетпісінші жылғы замандағы ақсақалдарды таба алмайсың қазір мына екі сөздің басын қоса алмайтын қазақтар бар қазір міне содан ә, әлі міне ана тілімізді ала алмай неге өйткені бізде ұлттық арна жоқ ол мына ұлттық арнаны көрсең өңшей қаптаған түріктің киносы ал енді қазақтың киносын көрейін десең ажырасқан ұрысқан бірін бірінің қатынын алған бірін бірінің фирмасын ұрлаған мінеге сондай кинолар тәрбиесі де жоқ ә, мағынасы да жоқ кинолар біз ана деген сөзді жоғалтып алдық ана ана деген сөзді жоғалтып алдық түріктер аналарын апа дейді екен біз міне орыстар мама десе біз мама деп келдік ана деген сөзді өлтіріп ал енді түрікше апа дейтін болдық не деген масқара бұл не деген намыс жоқ қазақпыз міне ұрпағымыздың алдында біз күшті болу үшін біз намысшыл болуымыз керек патриот дейді патриот деген не деген сөз ол патриот деген мына россияның машинасы шығып жатқан міне патриот деген машина шығып жатыр оның мағынасы да жоқ мәні де жоқ ей намысшыл дегеннің артында мынау бұрын батырлар қайдан шыққан батырлар намысшыл болған қобыланды батыр қайдан шыққан қамбар батыр қайдан шыққан алпамыс батыр қайдан шыққан айта берсең міне біздің батырлар көп сол батырларды біле ме бізде үш би болған әйтеке би төле би қазыбек би сондай би билер қайда қазір сондай ақыл айтатын сондай данышпан билер қайда қазір қазақстанда міне екі сөздің басын құра алмайтын қазақтар қаптады қазір анау министрлердің өзі міне қазақ тілін білмейді қазақ тілін білмеген адам министр болмау керек қазақ тілін білмеген адам анау директор болып отырмау керек қазақ тілін білмейтін адам қалай мына бізде міне қазір ә, біздің президент қазір міне орыс болды ал енді оны қалай біз қойдық прокоф деген қазір орыс бар бізде ал енді сол біздің ана тілімізді сыйламайтын салт дәстүрімізді сыйламайтын дінімізді сыйламайтын сондай кәпірлерге қалай біз мына ақсу ферроқорытпа зауытын беріп қойдық қазақ тілін білмесе анау министерстведе отыратын жайы жоқ қазақ тілін білмесе әкім болатын оның несі жоқ правасы жоқ ал енді мынау қаптап жүрген міне ә, орыстың нөміріменен көліктер иә сонда біздің намысымыз қайда мынау айта беретін болсақ ә, қазақстанда қазір көп біз кейін шегінетін ә, артқа жүретін сондай істерді істеп жатырмыз қазір міне мен қазағыма айтайын дегенім бірлік бар жерде тірлік бар дейді бірлігіміз болсын ә, дос жылатып айтады дұшпанын күлдіртіп айтады дейді іштен шыққан жау жаман дейді мына іштен шыққан жау жаман деген мақалды біз теріске айналдырайық біздің қазағымыз бірлігі болсын тірлігі болсын біздің қазақтың біз қазір міне ә, жұдырықтай жұмылып бір, бір, бір бірімізді соттағанша бізде қазақта баяғыда ата бабаларымыз кезінде қой қай ғасырда қазағым міне дегенде бізде түрме деген болмаған бізде қарттар үйі болмаған бізде ажырасу деген болмаған ә, бізде арақ ішпеген темекі тартпаған ә, мен 1966 жылы туылғам тамыздың 28-інде мен жылқы жылы туыптым ал енді осы жылыма қарап мен өсіп келатырмын міне жылқы сияқты мен де тазалықты жақсы көрем. жылқы сияқты мен де таза суды ішемін жылқы сияқты мен де шындықты жақсы көремін жылқы малы малдың ішіндегі ең таза ең ақылдысы мен өмірі темекі тартып көрмегенмін мен өмірі арақ ішіп көрмегенмін мен даже айтар болсам мен мына шәйді де ішіп көрмегенмін бала кезде ішкен шығармын ақылым кіріп оқып тоққаннан кейін шәйдің де зияндығы бар екенін көрдім мен қазір шәй де ішпеймін ал енді мынау ә, егемендік еліміздің туы көкте желбіресін ә, э, мынау менің айтарым ең бірінші мынау жекеменшікті тоқтату керек мына тендерді жоқ, тоқтату керек мына байқоңыр қаласын ресейден алу керек біздің шекарамыздың бәрін шегелеп тұрып ә, шекараның бәрін шегелеу керек ә, біз қазақ жай жатқан елміз үкінің анау найзаның басына үкі таққан елміз біз қазақ қытайдан қорықпаған халықпыз біз қазақ орысты ойраңдаған халықпыз біз қазақ ақылмен жүретін қазақпыз біз үлкенді сыйлаған халықпыз кішіні сыйлаған халықпыз біз қазақ ақылды да иман жүзді болуымыз керек бірін бірімізді жамандамай бірін бірімізді даттамай біз қазақ бірлікте болуымыз керек абайды тірілткен мұхтар әуезов атамыз сияқты ақылды болайық біз анау орыстар жамылып келеді жамылып келген менделеев таблицасын біз қайтарып әл фараби атамызға берейік ол әл фарабидің таблицасы менделеевтің таблицасы емес оқы оқы және оқы деген сөзді ыбырай алтынсарин атамыз айтқан владимир ильич айтқан жоқ оқсаңдар балалар шамнан шырақ жағылар іздегенің алдыңнан іздемей ақ табылар деген сөзді бізге ыбырай алтынсарин атамыз айтып кеткен ал енді балқытушы бол деп біз орыстан үйренген жоқпыз біздің ата бабаларымыз оу жаратылысында алтынды балқытып күмісті балқытып қоланы балқытып міне біз балық орыстан бұрын үйренгенбіз әйтпесе сол балқытып ә, адамның адамның денесіне киім жасамаса аттың ер тоқымын балқытып алтынмен күміспен жалатпаса сонда біздің алтын адам қайдан шығады міне соның дәлелі міне қазақстанда қазір алтын адамдар шығып жатыр жердің астынан ал енді біз орыстан бұрын оққанбыз орыстан бұрын білімді болғанбыз бізден бәрін ұрлап алған бізден бәрін түгел тартып алған анау ресейдің жерінде қаншама жеріміз жатыр міне анау батысында саратып, шығысында омбы облысы алтай өлкесі ноғай сібір облысы міне айта берсең оның бәрі көп алла жазса құдай қаласа мынау сәлім ағам тарихшы сәлім ағамды көріп сәлім ағаммен кездескім келеді мынау намысы бар ә, бойында тірлігі бар мен абзал іліммен ініммен кездескім келеді ал енді інім ағасы бардың жағасы бар інісі бардың тінісі бар дейді біз қазақ бір бірімізге аға болайық біз қазақ бір бірімізге іні болайық міне осылай біздің әңгімеміз жарассын біз әр қазақ әр үйде алла тағалам елімді сақтасын алла тағалам жерімді сақтасын ә, мына мен айтарым отан отбасынан басталады дейді қазақтың әр үйінде тәрбие болу керек қазақтың әр үйінде ә, ана тіліміз сайрап тұру керек бала тілі бал тіл дейді әйелді бастан баланы жастан деген міне мақал қандай оның түбінде қандай сөз жатыр иә алла қосқан қосағыңды ә, еркелет алла қосқан қосағыңды сүйе біл алла қосқан қосағыңды жігіттік мінезіңді көрсете біл баланы кішкентайынан еркелет 15-16 жасқа келгенде досыңдай сыйлас міне біздің қазақтың тәрбиесі осындай болу керек ал жақсы онда, амандықта бас, бас қосайық бәріміз аман болайық ә, қайда жүрсек аман болайық ұлыстың ұлы күні наурызымыз құтты болсын еліміз тыныш заман болсын атқан тамыз арайлы болсын шыққан күніміз нұрлы болсын иә әр атқан тағымыз арайлы болсын қош сау болайық қазағым қазағым аман болайық бірлік бар жерде тірлік бар дейді бірлік болсын